kill. दिया भाई मैंने कितना डैमेज दिया था जा जा जा भाई मेरी किट मार रहा है ले लिया तो गेम वरना मैं एमपी 40 चला रहा First Blood. Help me! Kill. kill. भाई मैं अपने ही उसे अरे हम बच जाएंगे भाई उसको अरे हम अपने से ही ओ, गलती से हो गए हेलो भाई नंबर वन भाई अरे हम बच जाएंगे यार हेलो भाई जल्दी भाई भाई जल्दी जल्दी जब बंदा नहीं है उसके पास क्या कर रहा है यार तू हेलो मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ जल्दी बचा जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी बंदा आ गया बंदा आ गया Куда, куда? Куда? Я куда? Triple kill. Уводи там я, там я. Вектору, вектору.